عليكم ورحمة الله وبركاته في قناة دريم شام اليوم الفيديو راح يكون عن مقلب بصديقتي آه المقلب راح يكون كالتالي راح أقول لها اني خلاص بقفل القناة وإني إنسان خلاص ما عاد أقدر ولا عاد أتحمل هذا المأساة الحياتية والتنزيل اليومي المهم انه راح أشوف ردة فعلها وخليكم مع الفيديو طبعا هنا أنا بس قلت لها سلام وين الكلام العادي يعني كلام عادي جدا هنا أنا قلت لها إنه أبغى موضوع يعني هنا بديت المقلب صراحة فبعد ثلاث سنوات كالعادة ردت علي صراحة هنا أنا شوية هبلة يعني بقول لك سر موضوع مو سر يعني عادي موضوع تافه صراحة مو تافه يعني هي طبعا خرعت قالت أوه سر موضوع جدا مهم ها ها ها, ها. بقول لها الحين إنه أبغى أقفل القناة صراحة ما أدري إيش راح تكون ردة فعلها لأنها يعني ما قلت لها يعني قبل أو متوقعة إنه راح أقفل القناة ما أدري كيف راح أتوقع بس إنه يعني يعني حابة أقول لكم إني تورطت يوم سألتي قالت لي ليش لأني صراحة ما كان عندي رد للأخت إنه ليش كان سؤال متوقع استهبال تايم كذا بدون سبب السبب إني تعبت وش اللي تعبت؟ مونتاج تعب ترى طيب هي عصبت الآن فلازم نستغل هذه النقطة بقولها إيش بك؟ إنه أوه عادي الموضوع عادي الموضوع الموضوع طيب. انا ما توقعت ردة فعلها زي كذا قلت انه عادي راح تقول لي اوه كيفك انتي وزي كذا انت حرة وزي كذا بس انا اتعصب لا شوف الحين قالت لي غبية مو عادي هلاك أه، صراحة ما ادري ايش دخل يوم قلت لها انه ابغى اركز بالمدرسة أه ما ادري انا هبلة شوية فعادي عادي سلكوا سلكوا ليش سميت التصاميم خرابيط يعني القناة كلها خرابيط ما أدري إيش كنت يعني أقصد هنا هي واللي قبلها صراحة أنا هنا أنا أكيد يعني كنت معصبة وقاعدة أضحك فكتبت الكلام فترى التصاميم خرابيط يمكن بعض الناس بالنسبة لهم التصاميم خرابيط حرام تعبتي طيب راح أقول لها مو هذه المصيبة إنه هذه هي المصيبة إني أنا تعبت وزي كذا فبالأخير بعتذر وزي كذا راح اجهز فيديو وتقول لي وش اللي خربيط اهم من الخربيط انا قلت لها هي وش اللي خربيط يعني <laughs> ايش راح اجهز فيديو اعتزالي بس خمسة ثواني يا الله يا الله طيب هذه آخر كلمة قالتها يوم قالت أدعي ربي يرزقك عقل بعدها شفت ذاك البلوك اللي بلكتني من كل مكان حرفيا من كل مكان يعني صارت لي مشاكل حتى آه، رجعنا الصدقة حابة نوع على شيء أنا بسوي سحب على مشروب آه، ركوب فاللي يبغون يشاركون يكتبوا لي اسمه بس بروبلوكس يكون خلاص شاركوا السحب هذا بكرة إن شاء الله راح أسويه أسحب على اسم الفائز وبس مع السلامة لا تنسوا اللايك شير سبسكرايب باي باي